Hola, sí, buenos días. Mi nombre es Sandra Cabas. Yo trabajo en la Unidad Fiscal de Respuestas Rápidas, que pertenece a la Fiscalía de la Tercer Circunscripción de Zapala. Y bueno, nosotros lo que esperamos de un ingresante o postulante como ustedes es que siempre tengan actitud proactiva, que sepan trabajar en equipo y que puedan contar con cualquiera de nosotros en cualquier duda que tengan y siempre que favorezca la mejora continua del lugar. Así que bueno, bienvenidos.